А, начнем... Ух ты, фотографии. It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Аркадия Бэй такая, такая типа красивая здесь. <laughs> Ладно, не типа, красивая. Наверху, наверное, я не знаю, где наверху, поэтому начнем с комнаты. Ой, oh, Джойс. Max, it is so nice to have you around. Oops. Я не is trying so hard. да? He's still awesome. Эй, доктор Билл. Доктор Билл. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Ну, наверное, Уильям. Look at them. Ух ты. They have no idea what's in their future. And Хлои. Они уж тогда знали, как назвать дочь. И знали, что будет дочь. Oh, no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Так. Спинальный центр Аркадия Бэй. Уважаемые мистер и миссис Прайс, как я вам уже сообщил, на прошлой неделе дыхательная система Хлои быстро ослабевает. Это объясняет ее недавнюю анемию и удушье. В мои обязанности как врача входит забота о ее здоровье, но я хочу, чтобы вы понимали, что у людей перенесших травм позвоночника. Весьма велика вероятность отказа дыхательной системы. Ваша дочь – один из моих самых стойких и упорных пациентов, и я горжусь, что работаю с ней. Я хочу, чтобы вы, как родители, были готовы ко всему. Я также убежден, что Хлое следует знать об изменениях в ее организме. Если вы пожелаете обсудить это, у вас есть мой номер. С наилучшими пожеланиями, доктор Антон Файбс. Файбс. <laughs> С. Ам. Не смешно, конечно, было, но... А? Еще Joyce могу is посмотреть, already a если... supermom. э, м, м, м, м. Супермам. Супермам. Доктор It's Бей, good for Chloe to stay in touch. Good morning, Давай, Max. давай, давай. Ah, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. Ну, конечно, I блин, она remember. инвалид, начнем с этого. It's nice waking up in your house again. Oh, <sighs> William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. William, I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Um, um, Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. Что она читает, интересно? How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but Вообще-то nobody должно said было быть life was первым easy here вопросом, in ну ладно. Arcadia Bay. Did... Do you know somebody named David Madsen? He, um, might hang out at the Two Wells. Well, that was random. Yeah, he's a, a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, um, I, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Oh. <laughs> Plus, you guys have to work too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. And We're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Эх, Prescotts? такая. I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Боюсь, что не So- получится. What do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. <laughs> I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Ну, Except Так себе, now we конечно, have dead позиция. birds and beach whales outside our front door. вот именно. So maybe I should care, for Chloe's sake. А что I насчет wish I was a самой better Хлои? friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Mm-hmm. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and caretakers. <laughs> Chloe still causes trouble, even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she She... Do you know what I'm saying? <sighs> Joyce, Умирает. Именно так. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Вообще-то Мы сейчас наркоту ищем. Ладно, не наркоту, а морфи, если быть точным, это по сути и лекарство тоже. Что здесь? Не могу зайти, ясно. Здесь дверь. Здесь должна была быть комната ее. Ну, э, а, а, а, здесь просто пусто. А вы не хотите эту комнату сдавать? Это было бы намного легче вам жить. Нет? Как бы. I never ну, а heard much about William's brother. Привет, Билл, прости, что после аварии не звонил. Столько работы накопилось, да еще меня отправили в Сонт-Лейк-Сити заглянуть на новую парковку. В такие времена стоит хвастаться за люб... хвататься за любую работу. Хотел бы и послать вам чек на небольшую сумму, но ты же знаешь о моей ситуации. Деньги ни у кого надолго не задерживаются. Можно ищу вас следующей весной. Поцелуй за меня Хлою и Джойс. Держись там, Билли. Твой брат Аарон. Имя такое сложное. Аарон. Мне прям не нравится оно. I'm still overwhelmed by this new reality. Mm -hmm. I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. Нет. Нет. Нет, нет, нет. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Ага, а все остальное пом... Нет. Надо возвращаться. Прости, конечно, за эту жестокость мою, но надо возвращаться. Давай. Пошли. Письмо, коробка, коробка костыли. Письмо. О, письмо. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Дорогая Джойс, спасибо, что держишь меня в курсе состояния Хлои. Могу лишь представить, через что вам с Уильямом пришлось пройти. Прости, что я пока не могу дать вам в долг. Как и все, я тону в собственных медицинских счетах. Пожалуйста, обними за меня Хлою и передай ей мои наилучшие пожелания. С любовью, тетя Дороти. Дороти. До, Дороти. Плакат. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Нет, нет, это точно не совпадение. At least we never had to hide from step douche. Эй. I guess we stopped growing up together. Ага. Зато здесь нет пометок, что там, ну, все ясно. Ладно. Вы помните, я надеюсь. Какие там были пометки. А... И единственное, что у нас остается, это ванная комната. Я свет могу включить здесь? Не могу. Че здесь так темно? Я ничего не вижу. Вот. Изнутри. Все ясно. Так, птиц... Птицы нет. Хм. Жалко. А, вот так. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Ну так. Ну так. Nothing here. Это не краска же, которую... Которую она нанесла. How's it going, time tripper? It's funny. I think I look older. Старела. Я хочу посмотреть фотографии. Эм, нет. Окно, камни... Что, что, что, что... <laughs> Почему здесь так много каких-то странных фотографий? The bathroom Который looks я не almost the знаю. same. Just Ого. more medicine. А второй? Here it is. О, I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Да, времена такие. Свет выключаем и пошли дальше. Я бы хотел посмотреть в окно, если честно. Apparently, the only thing that hasn't changed is this view. Пожалуй, что да. Ты права. Вид не изменился. Все, да, мы можем идти вниз. Пошли вниз. Морфий. А я могу выйти на участок? Я, кажется, знаю, где камни. Да, да, да. Ух ты. Ой, to think that our destiny is linked to goddamn car keys. Да-да-да. Посмотрим. Ух ты. The house looks so а, дом покрашен. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Угу. Только вот... Ой, птицы нет. Только вот... Хлоя теперь I'm sorry, Bongo не Kitty, очень. but you passed on before I changed this reality. Да котенок бы все равно умер, мне кажется. Oh А <gasps> где man, качели? the swing is gone now. It must have been sad. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Так. А вот я не вижу, где камни. Вот серьезно, где они? Еще раз посмотрим, давайте. Э, окно, яйца, камни. Окно, яйца, камни. Это, скорее всего, то, что может нам попасться именно в этой локации. Ведь больше, ну, как бы нечего. Да? Окно, яйца, камни. Окно может быть окно вот это окно. Does Chloe look Нет? at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Uh... Видимо, нет. А, типа, Морфи здесь, может быть, да? Типа, вот так wow, ты думала. Chloe was a straight A student. Wow. She could have gone to any college. Пять, пять, пять, пять, пять. Really, really. Могла поступить в любой. Despite everything, they're still a happy family again. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Да. Обожать-то обожает, только ездить на них все равно не может. Хлоя, я принес тебе морфин. give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Um, okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Все? Все, доза пошла. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. <laughs> You're so adorable. Do you want anything else? um, stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. Конечно, My diary is конечно. like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Давай, давай, давай, давай, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Сразу же, сразу же за фотоальбомом. Мы пойдем смотреть фоточки. Ой, что That's это- a Нет, всё-таки serious что это за heat лампа? lamp. А, инфракрасная. Я все. Все, хорошо, что посмотрел. Что здесь? О чем мы? Давайте пороемся по ящикам. Ага, ясно. А здесь? Nothing but medical supplies. Угу. И здесь ничего интересного. Все, давай, фотоальбом. Будем смотреть фоточки старые. Is that okay? Perfect. Oh my god. look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. <laughs> My dad would have banished me. Давай переворачиваем страницу. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. И у тебя тоже. Блин. Зачем нам дают переворачивать страницы, а? Скажите мне. Oh man, there we are making pancakes. I love Oh. that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only five years ago. Literally seems like yesterday. Ну, для тебя, I да. wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, Это я тоже уже and- знаю. and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along. And I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Оу. Да. Yes, I do. Ух. All you have to do is crank up the IV to 11. До 11 она сказала. А не до предела. Конечно, соглашусь. Chloe. I'll just drift asleep, dreaming of us here together. Forever. Это лучше, чем она умрет, задыхаясь. Намного лучше. Давай. Нам придется это сделать. Такая смерть, она хотя бы безболезненная для нее. А если она задохнется, то это это все, это капец. Thank you so much. I'm so proud of you for following your dreams. Don't forget about me. Never. Конечно. I love you, Max. See you around. Sooner than you think. Все. Уснула. Да. Грустный момент, однако. Даже слишком грустный. Sorry, Вернемся к той реальности, которая была изначально. Someday Oh. Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the Вау. flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Да, в коллекцию. А, то есть мы сейчас будем просто ролик Hello? смотреть, да? Мы не будем Hey, honey. ничего делать, все. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe Чё? and Max wine Зачем? tasting session. Dad, Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? she's never leaving me. That makes all of us. М, Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Да нет, Chloe. мы-то увидимся. I'm so sorry. I tried to make things different for you. Ну I- зачем? Ну, I did она все равно try. не помьет. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Да. Возвращаем обратно все. похороны. Место счастливое. Макс. Тусовка, что ли? Новая фотка. А, вот это вот. вот кадр хороший, да. Ничего не скажешь. И это много кадров не видели. Это они рисунок заносят, что ли? Да. Просто Единственное, что они могли тащить, это рисунок. Обклеили документами, связанными с Кейт, с Нейтаном, с Рэйчел, как я уже вижу. Да, мы вернулись, Макс. Вернулись, вернулись. Я думаю, это достойно лайка. Chloe, you're alive. Yes. Ш, ну не-не-не-не. Oh, yeah, Макс, не перебарщивай. You had your chance. I'm just... I'm just... I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. <laughs> Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Да. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Да, но это, пожалуй, будет в следующей серии. А так, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, те, кто этого еще не сделал. Продолжаем смотреть прохождение Life is Strange, потому что это, ну, довольно-таки все-таки сериал для вас. И зовите друзей на мой канал. Вообще всех, кого знаете.